de manhã. Hum, bom dia, sol. Ai, ai, vamos acordar aqui. Hum. Ai, ai, vamos fazer a cama aqui. Vou, vou tomar banho e aproveitar e me trocar. Hum. Opa, aí. Agora sim. <laughs> Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Uhum. Ai, ai, bom dia. Agora vamos, vamos se trocar. Hehehehe <laughs> É, agora, por que não vamos comer um pouquinho assistindo TV? Tem um monte de comida gostosa aqui nos armários. <laughs> e vou comer tudo. Vou pegar. Vou pegar. Não. Vou colocar ali. Vou colocar legumes pegar pegar a porção pega a porção e pronto agora a gente pega fechar não aqui fechar fechar pegar algum suquinho um suco de laranja agora vamos ali colocar na TV pra gente assistir. Enquanto come. Eita, coloquei o suco de laranja. Agora a carne. E agora os mais vegetais. E agora o gostoso chuquinho de laranja. Vamos só derramar um pouquinho mais aqui perto. A é sopa de vegetais. Não é? Vamos lá. Vamos. É. aqui. Não, aqui. Não, aqui. Ai, prontinho. Vamos aqui. Tá, aqui. Sentar. Liga a TV. Eita, aqui. Aqui. Vamos comer um franguinho, carninha gostosa, com feijão, saladinha gostosa, tomate. Ai, ah, esse vegetal e essa sopinha de vegetais, ó, é delícia. Agora vamos tornar lá no suquinho. Tá muito gostoso tudo. Agora eu vou levar, colocar para lavar. Desligar a TV. Desligando. Aqui. Vamos lá. Vamos lá, colocar aqui. Eita. Tomaram chato lá, nem mexi com ele. Pai. É aqui, ó agora liga. Faz uns barulhinhos. Ah, vou aproveitar aqui e lava as roupas. Para depois a gente ir trabalhar. Ou melhor, vamos assistir um pouquinho de TV. Depois vamos brincar, depois vamos trabalhar. Se virar o tempinho pra tudo. Secar, secar, secar. Uh, secando. Vamos passar a roupa. Passar aqui. Uma camisa já foi. Uma calça também. Outra camisa da, do moletom. Aqui a outra calça, outra calça, outra camisa. Aí, e pronto. Agora a gente já guardou. Aqui, ó. Vamos limpar o chão. Voltando. E vamos limpar um pouquinho a casa, tirar o pó, limpar o quarto, muito sagrado. Aqui é um quarto muito lindo. Usar aqui limpar o quarto inteiro. Vamos lá, vamos lá. Esse quarto tem que estar bloqueado. Agora vamos aqui limpar a mesa, limpar aqui, limpar banheiro. E agora vamos se tipo de TV observar. Tantana. Meu desenho favorito. Ai, ideia. Vou já não vou aqui até brincar um pouquinho com os meus brinquedos. <laughs> A equipe azul ataque equipe colorida. Yeah. Yeah. E o unicórnio, e o unicórnio leva o povo gigante em cima dele e vão voando o unicórnio leva o gato e o povo gigante em cima dele. Eles vão andando, andando. E pau, Aí pau, pau, pau. Um dá combo, outro e outro. E o povo vai junto com o unicórnio. O povo vai com. O povo vai com o gatinho. O unicórnio vai em um, no líder unicórnios. E aí eles vencem. Pou, pou. É, bem legal. Então. Uh, yeah. Uhul. E o unicórnio foge em cima do povo. Yeah. E eles todos comemoram com um, um batimão. Uou, uou. Bate nessa mão, bate na outra. Bate, bate, bate. Bate. Agora vamos trabalhar, né? Infelizmente não podemos. Tipo, vamos já ao trabalho. Olha que legal. Hum, vai ter fogo. Uh, que legal. Poderia muito bem usar skate, né? É, Mas agora já é, já tá demais, né? Vamos. Agora vamos na pizzaria, pizzaria né? Uhul, vamos! Olha! Casa linda, bonita. Gostei. Ai, ai, vamos dirigindo, na... dirigindo meu carro. E vou à pizzaria, dirigir meu carro. E vou ao estacionamento, dirigir meu carro. E vou ao estacionamento. na. E aqui vamos estacionar nosso carro aqui e ir na pizzaria. Bora! Uhul! A gente vai vindo aí, vai vindo e chegamos na pizzaria. Agora vamos trabalhar um pouco, não é, galera? Vamos vir aqui, pegar. Vamos trabalhar até de noite. De noite vamos dormir. E assim termina a rotina. Uh, uh, uh, uh. uh começo. Começou muito rápida pra virar. Tchum, tchum, tchum, tchum, tchum. Tiá, o que que eu tô fazendo indo pra cá? Tchá, tchá, tchá, tchá. final o outono e imos. Você <laughs> fala muito, mano. Bora, bora, bora, bora, bora. É coelhinha azul e a coelhinha humana de orelhas azuis vai andando dirigindo sua motocicleta da Pizza Planet. Eles vão indo, indo, é a a humana ou com a linha de orelhas azul, dirigindo o motocicleta, motocicleta da Pizza Planet, Pizza Planet, onde eu trabalho. Hum, hum. Ah, eu não. A humana de orelhinha de coelho azul, lá ela trabalha entregando pizza, não ovos, tá? E as pizzas são da Pizza Planet. Uhul! Pizza Planet é onde humana de orelhinhas azuis trabalha. Trabalhando ela vai. Lá vai ela lá. Entregar uma pizza pra alegrar a pessoa certa. A humana de orelhinhas azuis. Por que não chamamos só de orelhinhas azuis? Vamos lá. A orelhinha de azul, orelhinha de coelho azul. Tibiria não há motocicleta. Elas vão, vão, vão, vão andando pela lua longa estrada até a Pizza Planet! Elas vão... Vamos lá se mudar Vamos lá, vamos lá Achei a mocinha de cabelo rosa, rosa choque, rosa choque. A menina vai, vai, vai, vai, vai. A menininha de orelhas azuis que trabalha na Pizza Planet. Tum, tururum, tururum, tururum, tururum, tururum. entrega uma pizza da Pizza Planet. Tan, tanaran, tanaran, tanaran, nan, tanaran. Cadal a menininha de orelhas azuis voltar para casa. Já está anoitecendo e o turno dela já está acabando, vai acabar. Ah, ela vai andando pro lado pro outro. de orelhinhas azuis. Ela vai andando e nos divertindo A menininha de orelhas azul Ela vai dirigindo até onde beijou o carrinho Recebe seu salário e sai devagarinho. E agora? dirigindo no carro dela, que ela vai até a casa. Ela vai até a casa dela, dirigindo o carro dela, todo branquinho. Dirigindo o carro dela, ela vai até a casa dela, dirigindo o carro dela. Ela dirige o carro dela e todo mundo se diverte, todo mundo se alegra, todo mundo se distrai. Ela é muito bonita essa casa, então por isso nós vamos te ajudar. É por isso que estou aqui. Pessoal, foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. E pessoal, olha, hum, vocês gostaram dessa rotina de Bloxburg, dessa maravilhosa historinha, dessa linda canção que eu criei? Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Uhul! Esse foi, e foi esse, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau. Agora sim. Tchau. Uhul.